we mean? Böyle bir şey derler Last time. ama. Kötü bir şey yok. Ya Kötü bir şey diye söylemedim ya. Küfür medyacı. Ya ya küfür. Madafak görürsen onu direkt bildir bak. Yes I am sorry. Evet üzgünüm. Utku koşum. Nerede? İsmi ne? Güçlü gazıma gelmiş olmasın? Nerede indi gazıyor mu hala? Parçacıklar açık mı bilgisayarında? Ee, yani oyununda parçacıklar aktif mi? Video kaydı aldın mı? Tamamdır o zaman. Yasaklayabilirsin.